ਕਰਾਈ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਖੇੜੇ ਪਿੰਡ ਜੀ ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਚ ਕਰਾਈ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਡੀਜੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁੜੀ ਚੋਪਰਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਅੱਗ ਲਾਵੇ ਡੀਜੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁੜੀ ਚੋਪਰਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਅੱਗ ਲਾਵੇ ਕੱਤਲਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿਰ ਕਰਦੀ